zuekin orain, e, eh, bineskan, aspaldi da eh, nik, e, komitean, eh, eta, klaro, e, urte horretan, ez pendala alda urte edo, kritika moduen ez dauzien, e, guztiak izonezkoa Eta, bueno, ba, igual, bai, baina, nik, normalean, ez, ez, ez, Eh, digo garratzen dut, bazitan ezela bitigitatik eta ikusten dut azalde lanak, beti proposatzen dut zen, gero hemen horretzat aukestea ez. Iri guztatuko litzaraken, suetariko gehiagoen emetik inoiz pasatzea, eta zeo zer barria erakuskera beste hori. eta, klar, esan ditu, bueno, hartzen dut zutitza, eta e, eh, urreko topaketak zentzen dut zara. Eta horregatik dagoz hemen, ainar eh, Aindar Arkentze eta Edurne Perez eta berrengo daue eskidetza ere eskuntza fizikoa. Baina, gure eta bestenduak eta egiteko. Bueno, egunon, guztioi. Eh, nik, orain bai, nintzat ondo zuen. Nik eskatu dut pingatiloa. Baina, <laughs> ikarrafitu eskuntzako irakaslean dauz, ez zikertat fizikoak irakaslean dauz, etiko irakaslean dauz. Eta egin dut gauza bat, ikusten dut, ja, esarreta dagoa zuela denbora piloa bat, bai, Egingo dugu, e, dela gutxi ikasi dudan gauza bat, ikas, e, ikaskuntza kooperatiboko ikastaran ikasi existitzen dela gauza bat, deitzen dela, kuña motriz. Siri eskidetzaia. Oie, Siri, bakatu. Siri, ez, e, eh, Siri motriza. Orduan, altzatuko gara, altzatu, tu? Altzatu, bai? Azteko, amar segundo, eh? Azteko, berra, bai, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, azteko, Eh, eta ondo sozier, bai. ba, esto? Bai? Azteko prest? Bai? Ok, gure zuen. Ezarri eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta zuen. gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. Eta gure zuen. zuen. Eta gure Eta Eta Eta Eziketa fizikoko irakasleak, GHko irakasleak, gogo haundiko irakasleak. Gogo haundiekin behar da, ekainaren hogeita bederatzen, ordu bat eterrietan, bai, ona hemen geratzeko zuek hemen, eta zer entzuteko eta behar bat daukagula. Etxiko lanak deko guzela egiteko ondino. Eh? Ba bai, behar bat bai? hau zaiatuko gara gaur ikusten azten, bai, edurnik edanik, eta ia lortzen dugu. E, unai, goizean egon dana, nik ez dut ezagutzen. Lehenengo aldiz, e, entzun dut asko gustatu jata, esan dio. Eta berak hainbatetan errepikatu duen gauza bat, tiki hasiko Berak ez da ikusi, eh, nire orkespena. Eh, ez deko terkes, ez deko gorrez eta magikorik. Edurnek eta nik jakintzaren iturri sekretorik ez daukagu. Eta sekreto bakarra izango balerit, izango izateke formakuntza, bai? Formakuntza sari nazenean, ena formakuntza formalaz, bai? Unibertsitatea, e, eh, bai, ikastaroak, ikastaro oso ditut, gaur egin bat dut batetut, Eta ikaskuntza ez formalean ere be, ditugun bizipena, bai? Lehen aipatu da gorputzetik pasatu behar dela, bizipenetatik, eta pasarte batzuk kontatuko ditugu, bai? Eh, berri egin dituen ikastaroan artean, badago bat, bai, dela, Begira eta politika ekiak dioa bilanura fiziko eta kirolean, LGTBIQA edo guztiak, hain, pertsen errealitatea, ikaskuntzako kooperatiboa egian, korokuntza eh, eskuntza deska ikasun ikaslekin eskola inklusiboa, eta, bueno, aparte formakuntza feminista dokar, ikastaroa, militantzia, eh, ikaskorri, bakarra, bera, bai? Eta gutxitutako izkuntza baten maitalean, bai? Euskarren maitalean. Eta zer gainarren elkarrek zintzibilizazio horiezi bat, bai? Beste izkuntzekiko, gutxitutako izkuntzekiko errealetatekiko, bai? Hori gertatzen zego guztiekin, gauza guztiekin. Eta gero bizitzaren ikaskuntzak. Eta e, ikaskuntzak hauetan, eta bizitzaren ikaskuntzak zer karri diate? Klikak. Korrikat, klikak, bai? Eta klikak zer dira. Klikak dira diretzako, Norbait entzutun dudanean, edo zerbait irakurtzen dudanean, diretzako dira, jakintzaren erikaskuntzaren arkitekturan. Bo, zer dino honek. Hoi dira, lehioa zabaltzen dizkutenak. Gure barnean dauden, gure buruaren barnean dauden e, lehioak zabaltzen direnean. Zer gure begira barata goz badoa, ez dugu zer ikusiko, lehioak itxita ditugu. Bakarrik gure realitatea ikusiko dugu. Eta horren dira, eta diridez, ikaskuntza kooperatiboa epian klika izan duen. Eta klika hau izan zen. Ezik eta fizikoko esperientzien euneko elero lehiakorra da. Ui! Eta alboan, ezik eta fizikoko esperientzien zenbatekoa da eskidatza ia. Ba, nire bizitza. Hemen kota nire bizitza. Nire eta nazi garen ezan, eskuntzako edo ezik eta fizikoko edo etiko. Lehenengo, bigarren rokeska apena, eldu lintzen ikastetxe batera e, kasketa burua hartatu ninduen, bai, arrebe egitzen, arra egitzen, eta zen amola, eta zen lau zara, ah, adien dara, korpitzu eskuntzako irakaslea. Eta horak izu ezin izan zen erantzuna? Hoi, zea raroa, korpitzu eskuntzako irakaslea eta emakumea? Hor, salto bat egin duen, amar urte <laughs> Amar urte atzera, eta orduan ni lore zainan bai? Eta lore zaintza lanetan nengoela, alako batean agertu zan emakume bat, eta hau esazien. Eh, no te da vergüenza hacer trabajos de hombres? Uf, uh, eso no me da oh, vergüenza. Orduen, ni non nago. Lanbide esan lotu dut? Gorritxo esuntza lanbide la maskulin esatu da? Gure ikasraia, une ikai batu du ere, bai? Gure ikasraia, jendartzean indizlada da, bai? Ez gaudi esolatuta munduan. Gure patioa, bai? Gure jendartean izladeren moduan. Nortzu dagoz patioen zentralitatean? Zer okupatzen du patioen zentralidadean? Nork okupatzen du hori? Eta nortzuk kokatzen dira ertzetan? Bai? jolasetan jolazetan ere ertzetan kokatzen direnak, patiko ertzetan daude. Ez daude zentralitatean? Ez daude, bai? bai. Bueno, Ez kapuntzeak hartu doaz nire nahi Berak esan du, unek esan du, dala, e, laboratorio de las relaciones motrices. Bai, edo parra esaten zuen Bueno, da eskietza? Aitorre gara eskietza eta eskietza asko jakin modu da, eh? Baina, bueno, izan bena eh? Nik gehiago torren ez praktikoa izatera eta, bueno, <laughs> ez izateko luseria. Eh? Bai. Orduan, parik egitasuna bermatzeko pedagogia. Ez gehieta. Bai? Eta... Edo bera, berkosa ez? Bai. Bueno, ah, neskazin mutila genero maskulin, eta temen nik, azke ez zen, ez zen, eh, datza bere individualitasuna, garapena sustatuz eta gizarte ezik zabatek e, eskatzen dizkien rolak kontuan hartu gabe. Bueno, ez da, hau neta esan dara usatuko, eh? Hemen hau zuentzako izango da, orduan, e, eh, irakorri edunak irakorriko. Bueno, orduan, eskola inklusibo baterako pedagogia gara. Ezki Bueno, eta eh, hau, ekarri dut, zegarren zitzua erotzen jatako, bai? hizkuntzak gogoa egituratzen du. Edo gaztelaniaz esaten da el lenguaje estrukturalamente. Edo euskaraz, gogo ba, beste bat dara, izera egiten ezara. Ezaten dugunean, izkera inklusiboa erabili behar dugula, buruan nuke. Bai, Zer adibidez, izendatzeko dela Samuel Iberrea behar ditugu. Zer nire eskolak etortzen dira, ah, zesa, gorpotzu eskuntzako irakaslea, bai, ah, eta zesa, azkin, azera, ez, nora noa, gorpotzu eskuntzako gelara. Ingelesekoak, ingelesa, ebaten bali badu, ingelesekoa gelan, Guk zergak ematen dugu gorputza euskuntzak gimnazioa. Bueno, hasi barko ginateke aldatzen, ez? Gauzak, bizkaraka, bizkaraka, ez? Estruktura aldatzen. Bai, linguaja estruktura lamente. Eta gero benator kuina egin duguna, kuina motorea, bai? Ziri eskiretzaia, hau, nik asmatu dut. Ez ba, asmatu dut, ez asmatu dut, ba. ez, zentzuarekin asmatu dut. Bueno, egin duguna lehen, hasieran egin duguna da, kuina motriz, bai? Eh, Marcelino batak edarri zuen, eta nik utatuko dizuet ikaskuntza kooperatiboko ikastaroan egin genuen kuina motel. Eta zegoen, eh, jo nortu ondo kasa zegoen. Artu behar duzu ez, dikoteka, bai? Artu behar duzu koloretako eta eh, bat, bakoitza berea. Eta sortzi segundu dituzue, bai? Az, eh, ikusteko edo kentzeko duen erosuna, besteak ze koloretako daukan. Claro, ikaskuntza kooperatiboko ikastaroan erdian gente. Bai. Eta nik zer egin duen. Nik eskola neuken idea, eta aurrekoan izan dira. Aizu, aizu, aizu, erakoziko dira zuzurea, eta nik betartan nolan, eh? eh? Eh, erakoziko dira zuzurea? Ahi, erakotzi mesedez, ba, ba, ba. Ez, ez jana erakotzi, eh? baina, bueno. <laughs> Zortzi segun pasatu ziren eta gafaten, jol, hartu duen duen, eta segun. Bueno, zenbatek lortu duzu, eh? Oso gutxik. Eta gotzun den hartu, ikaskuntzak e, kooperatibo ikastaran erdiak zaudela. Eta eskidezarekin berdina gertatzen da. Lehio txoa bat zoan dire zabaldu zitzen lehio erdia. Zen nekien besteari eskatu behar niola elkarlana erabiltzea, baina niri nirea esan zabaldu, bai? Lehio erdia zabaldu nuen. Horren eskidezarekin pasatzen da. Gauza asko ikasiko ditugu eta gauza asko ikasi bat ditugu, baina gauza askotan eroriko gara. Egin gozu, guau! Eta ah, baina garrantzitsuna da konstienti izatea. ezu ikaskuntza kooperatiboa za, zer egiten dut honekin. Ez? Hau, hau ikusteko gai bagara, gauza ez ikusteko gai gara, eh? Bai, bueno, ja, nikor, zapuko naban be, eh, gubio gago eskidetzan lantzean. Eta ikasurte urte, urte, eh, aurten, e, gertatu inakuk, nire, gertatu inatan anekdota bat. Badeko ikasle bat e, mutile, hile luze etorri etorre ginen eta ni nago oso sartute. Eta esan otzen, bueno, ba, neskak e, hile deko zu esanak, eh, ze eh, jantokean egoen gagoz, eta mutile, mutilonek, jairo, esan zostan, handerino, nik ez dote zikatu behar hilea, eta esan otzen harrapatu nazu, eta hori da, leio erdia, Konskinti izan behar gara bat, e, motxila hondia dauko gula, egurtetan jaso izan dugun, eziketa bat, eta konskinti gara inean, bagoa salatzen. Bai, zenbateko portzenta gara ja, hori da. Eta, bai, bueno, bai? Bai. ikaskuntza prozesuan egiten diren eskuartzeak dira, laburrak dira. E, eta, beharra dagoen aldiro edo daitezkena. Ikasle lortu e, beharreko ikaskuntzarekin osagaiak diren. Bueno, adibide praktikoa ningo atzuen. Bai. Hau, eh, oharrak, olako oharrak egun Euskal bizizan etenak Euskal Herrian, gaztelaniaz. Kaixo, Somos los aitas de Xavier y hoy no podrá hacer gimnasia. Ha estado con catarro, escaritas con un solo. Gimnasia. vale. Eh, eh, oh, Miquel, se la consorte a Caso. Benita, se la Caso. Se ve que la gimnasia siendo su niña, y agor pucha, puta, y el pi, el pi, físico, ¡pay! Eta, Miquel, que la tirando. ah, vale, vale. Entonces, eta, se la consorte a don Caso. Gutiérrez, pilla ahí, te ez bi zen aita zikintzen du. Eta Mikel azten da, eh, nik badak Mikelek aita eta amak, eta ez da familia gero dola, eh? eta azten da, mm, ez baina, baina nik aita bakarra daukat. Ah, eta zer baina jartzen du aita, ez ba, ez ezke gainera nire amak idatzi edu. Jazta, ziri eskidatza ia. Pentsatzen du. Ez da, hau narketarako bidea bada. Laburra da, momentuan egiten duzu, zure programazioarekin jarraitu dezakezu, Eta bota. Ai, Bai, horre. Bai, kirola. Ba, epi, ez dela, oi, bai, kirola. Baina gara nire nausen, eta kirolera heltzen diren emakumeak sebaldi izaten heltzen diren ere, eta nortzuk eldiren, eta zen pertsona heltzen diren ere, ez? Ba, hau ez nesko lisa. Horre, titularra, horre. Itzule den antolatzeiak esan du emakumezen txerrundu laitza modu, moda kontu bat dela. Praktikan esan de derrego duzutela egia. Bera, nik que egingo, baina, bueno, derrego duzutela. Eh, hau en la epidemia de la... de Le hizo la decisión de frenar una carrera de mujeres porque estaban alcanzando a los hombres. Ah, la campeona del mundo, el Antigip, recibe un vibrador como regalo tras una victoria y las redes alucinan. Mil euros para los hombres, un bikini para las mujeres. Suerte. desigualdad, bueno, eh, Serena Williams en casua, la selección de femenina de balonmano en Noruega fue ocultada por no jugar en bikini. Era de castro, estas semillas aún Bai, bueno, eh, hau oso azkenean, e, eh, zenbeina pertsona intersex bat da, bai, eta emakumezkoen e, eh, kategorian lehiatzen zuen, eta dena irabazten zuen Ba, kuestionatu egin zuten, zalantzan jarri zuten, eta, e, eta zergatik pertsona honek irabazten duena. Eta burutu zitzaien egitea hormonak kontabilizatzea. Bai, egin eta esan zuten, testosterona gehi egin duzunez, bai, ezin duzu lehiatu. Eta lehiatu nahi baduzu, egin beharko duzuna da, test, e, medikatu. Bai, hormonatu beharko zara. Ezagutzen zuten kasua? Bueno, ikasleen esaldiak. Asko dauz, eh? Nik horrek erreda ez batzu. Bai, nik ez dut sokan nik ez Hori neske egiten dutela. Nik jolasteko ez dut mutil bat iozkoa ama, bat iozkoa ama. Mitikoa da. Neske ez dakite futbolean. Hijo de puta, marikon, zorra, puto gehi. Ui, puto gehi! orain gara superpolitiko kizuzenak. Orain ez dut esaten puto mariko, orain esaten dute puto gay, baina esaten dute. Bai? E, neska mutien kontra, horrible, horretaz ez dugu dugu. Eta bakarrik nago ez dut talde honetan egon nahi. Orduan ere, kasu praktikoa egingo ditugu. Ez dakit, argu dela zela esan duzu ez dira, ez dela... Zena, arazo goberak izontzion dira? Ikasegoenak. Ikasketa egoenak. Zuen artean iba gozue berba, bi minuto mogo dut dudaz, iteko zuen artean berba, bai, altzatu eta ingaldo zuen gure gauzko, bai, eh? Zini, gorpeta. Neska mutil batak papatean ba, taldea gehiten dituzu, bost pertsona dode talde horretan, eta esaten dizu neska batek. Ezke bakarrik nago taldean. Edo, bost kontale bat egin duzu, eta mutil batek esaten dugu, jo, ezke bakarrik nago. Bai? Egoera bizizan duzuet, zer zergatik duzu zuen gertatzen dela, Nola la cuidado cosa, que te, edo cuidatudo zure. Ora, so bra. historiatan, ez da behar piztea, <laughs> Bueno, ez que dit, bak egin zer gaur papel zubizoa Bai, ez que papel dominante denbora dauka. Bueno, parkat, moztu gara da bai, Eh, bueno, praktiko, baina ditugu. Eta gero beste praktika batzuk egin eh, Ez dago ah, Bueno, pues... Eh, e, eh, talekatzeak. Ez, ez, ez asko sartuko honetan, eh? Talekatzeetan kontuz, gauza bat esan gizu, kontuz kuotekin. Kontuz kuotekin, bai? Eh, guk gure ikaslei, normalian ez dago ez dugu osasun, eh osasun praktika bat egiten, eta da galdetzea zer sentitzen diren. bai, ze mundua banatu genuen, neska tauntiak, baina generoa ez da, bitartasunik ez dago, ez dago, ez dago zuria eta beltza, ez dago neska bitartean gaur eh, pertsona asko daude. Bai, orduan, taldekatzak egiten ditugunean, kontuz horrekin, Bai, eta kontuzkoatarekin, bai, nint diskriminazio positiboaren aldekoan ez, baina kontuzkoatarekin, zebian abarta bertzolariak esaten zauen, bai, berari bertzo saioetara ditzen zientenean, ditzen horrela. E, oian eskipitu, daukagu arrasaten bertzo eta danak izonezkoa dira, etorriko zara. Eta oian arrakta zela zentitzen zara. Kuota bat zela. Bai, Behar da, bai, neapokal oian eh, abarta esan jaten bertzora dio delako, bere kantaira oso nadalako, harina dela, bai, joaten zen kuota basalako. Orduan, horrekin, zer, oza, pentsatu zer horretu nahi dugu, bai, helburuak, objektibos esaten zegoen berak, zeintzu diren, bai? Zeintzu diren gure taldekatzen eh helburuak. Gero, kapitaina eh kontuz, bai. ikasle ikuste sinasko ditugu. Kontuz bai? Kapitainak izan ez dela ikasle ikusko Ez egiten motorra, ez Bai? Zerra riskutua da, nola zentitzen da, bat, azkena aukeratu da. Horrek, gabezi azpakatzen. Eh, horre, hau da, beste arrosa koloreko kapa, eman dion ikasle bate, mundil bate, eta gelak dugu guztiak barrezka ziren. Bai? Kolorifobia urdina eta Eh, la rosa. Sabes etortzen ikasleak ez que es dinea Oi, kasualitatez, la rosa de la Bai. Hemen dago ikak irakasleare funtzioa. Bai. Koloreak ez daukate genero hori. Ku, bai, jendartea jarri izkio koloreak. Bara, aurrera. Eh, nola egin dezakezun eskuntza komunitate batean bizi gara. Gorkitzu eskuntza ez ere bakarri. Badozkoago tutoreak, badozkoago departamentu kideak. nik laguntza eskatu nuen eta, bueno, laguntza eskatu. Bai, ez dago laguntza eskatu. Era bizar, ordeña, da rosa, como mamá, hasta lleva, bai, eh, como papá. Eh? Eme ba eskatu. Eh, hau, ez da gertatzen zuen. Eh? Bueno, Beizu nirea jolazteko korpusan alusatu duzue eta eska batik baloiak ostika daten botera joan denean negarra izasidan. Nik dakit baloiak ostika daten botera. Bai, hori, ez, eh, honek, esaten zuen, e, bueno, parlenazak esaten zuen lako, supera los mismos princes. Bai, lortu behar dugu gure ikasle guztiak, hau, zer gatik ez du, ostik aderik emoten. Bapatearen gertzetan bizi da ez du praktikatzen. Zergatik, bai, gotzi zain generoari erantzuten, erantzuten dio lako, rolo horiek hartzen ditu eta estereotipo batzu erantzuten dio Eta horrein zelako laztuko futbolean, ez askotan, Ez du egiten, ze zentralidadean beste batzu daude. Bera ertzetan dago, ikasle hori ertzean bizi da. Eta berdina mutilekin gertatzen da, eh? Baina, bueno, da, beste bat, azalduko zen. Ez ez, izontasun eredua, nuko izateko, eh, gatazkak, ditun dituen Gure hegemonikoak diren izan, izateari eta makume izateari erantzuten dugu gonen zenba galera ditugu. Zenba gauza galtzen ditugu. Eta bai, eta hori, galdetu. Bai, Beti ikasleak galdetu zergatik ez duten egiten. Ez dute egin nahi, zergatik. Zer, galdetzen, heltzen zara. Eta agian estrategia bat eman aldi osu. ikasle honi konkretokien eskan izan Lasai, supostika bat emoten badak Zer egin behar duzu? Estra, eh, estrategia. Horrez dago inor, bota horra. Eta hori egin zuen, eta altu dut atera zan. Baina, nire banik egin zergatik zer, gertatzen zan. Eta konstienten nintzen, bai? Bueno, ikasen eskubidea zermatu bat ditugu, bai? Bueno, ba, nire komentako txuet, eh, es, nire eskolako esperientzia, eh, eh, aldageleko eh, mm, izenak edo genero etiketak endun genduzan, eta ez gara bakarrak, oza, badakite ez dakit Joseba egongo dan emetik, Joseba Etxebarria, Tolosako, e, Tolosan egiten dagoela hori ze eskolan, beragaz kontaktuan jarri nintzen, berak eh, zabaldu zauan debiatzen irugarren aldagela. Gure eskola lehen eskuntzen ez gendun hori be ikusten, eta ez genu, fizikoki ez genukan e, eh, lekua. Oe, gero, ba, bueno, e, egin genuen ikastaro bat e, eh, birakasle, klaustrokideak eta e, trans ikastaroa eta sensibilitatea genokalez eta proposatu genuen lehenengo eskolan eskidetza proiektuan garatu aurretik e, komuneko etiketak genero etiketak entzea e, ja, irakasleok bakarrik e, e, komuna egiten zabalako, zegatik umei bai, haien gu baino naturala bat izan E, eta guria gurea konpartitzen genduzan eta umeak, ez? Eta bueno, hauek eh, hemen agertzen dira sama direz, eh, eman genduzan eh eh bueno, ba urratsak. Lehenengo klaustroak erabaki zauan eh komunitate taldeletako eh gero kontseiluti pasatu zen, eta eman, genien ba aukera haiek erabakiteko nora eh, ze aldagelara joan nahi izan eh, onartzen dute, osea, lana, lana, lana, lana nintzako izan zen, ezik eta fizikoko irakarlentzat. E, zaintza, nik bermatu behar nagoan, horre ez egola esan ezer gertatzen, eh, errespetuz jokatzen zeuriela, eta, bueno, eh, e, e, urtero egiten len, atzi, len, ginen lehenengo maiatik, eta urtero egiten aban irailean eta bukaeran gurasoekin bilera. Eta eskatzen dutzen, mesedez, tranquilosos, etortea igana, Eta hortik bai komentatu zuet, e, eh, e, eh, guraso batek esan sustana, kurso e, eh, amara arangoitikoa da, aita marrokiarra eta laba. Eta esan hau, jo, igual e, kontrako jarrea jasokot. Eta, ke ba, amak esaten sostan, e, bere alaba aukeratzen zauan aldagela, ze oren arte edo momentu horretar arte netzen komuna zana, e, uraz oso bero urtetan zan. Bere aukeraketa zan, neguan, e, aldabela horretara ia joan, eta beste, freskoago sale, gau ba, da berritik aurrera, beste aldean. E, zer dut egin jata esperintzia honera? Bueno, sartun genuen ezkidetza proiektuan eta gero gaita eskolako eskuntza proiektuan sartu izan dugu. Ikuskari, e, ikuskariak e, gomendatu e. Orduen, hauek esan zozkoen be, e, urratza guztia, konta demanda zeuden, baina e, kontutan hartu behar gendule, ba, gero eta familia gehiago ba, Eh, pentsakeraz edo erlijioz edo ezberdina da zela. Eh, konfidantza oso, zin, ba, gurasoekin elkartzen da, ze behin da berriro. Problema izan da COVID. E, COVID-arekin, kagume horiek joan direz goratza, oin bosgarren mailan dauz lehenengo belaunaldi hori, eta COVID-arekin ez aldagelak ez diutu erabili, eta ja bosgarren maian, gorkutza aldaketarekin, balotzak agertu direz. Segurazki, zerotik hasi gara berriro. Baita komentatzea, segun ze tutoretza okinda horien, e, e, bultzada, e, okindugu gehiago, ba, haiek aukeratzeko, edo, ja, natural, bueno, naturakik ez da naturala, neskak komun batera e, zen, eta mutiak bestera. Tradizioz, nesken komunara joaten ziren, aluguna, eh, azakiluna, tradizioz eh, izan zana. Eta eh, hona ekarri, ekarri nahi dutzuet, eh, birplantzeko, birplanteatzeko edo pentsetako kontzeptu batzu. E, igual, politikoki az, e, oso argi erabakitzeko askatasuna bermatu behar dela, baina gero jaiotzen danean uniaz, e, zaki, e, zaki ja, esaten dotzego alda honetan. Eta ba hori be haiek eh, txikiak dira sanean gero naturalki joango direz ba lagun taldeak eh, euren gizarteratze taldea dinot hirugarren zikloan baina lehenengo zikloan aurrezkuntzan dato zela guztiak, guztia konpartitzen da horiela eh, komunak e, ate barik eta lehenengo mailan ez da zer gertatzen eta askotan urteten dela intimidadea zer da intimidadea Zerri apela hori tindotzeko intimidaditza e, berra Gau egunean, segurtasuna, segurtasunera, e, eta hor, errata, segurtasuna, bai, e, errata bat. Eh, segurtasunera, ba, e, bai edo ez, oza, zen bermatu aldote eta bermatu izan dote segurtasuna haiek aukeratzen nora joan. E, anonimatua, ba, anonimatua maskaraekin, nera beba askoekin eukin dugu, e, zera, anonimoare izan nahi horien, eta tapatzen ziren guztiz. Ba, ez dakit hori intimidadea da. Orduen, ba, bueno, eta respetuaren laketa ba, norbera irakasle norbaitek, eh, emetik, eh, esaten baldin badago, gure dagoela hori praktikan imini, jo, ba, e, ba horri bulta bat, eh, errespetuan estea, zer, zer da errespetuan estea, Es? Eta, bueno, ja, bukatzeko, eh, eh, gurea ikusten dut horri Joseba, eta eh, hor, eskidetza prebentzioa eta prebentzioa, prebentzioa bulin, bullying, jazarpenak eta horien inguruan egon zareten badakizue, prebentzioak egual egiten dago e, gatazka bat dago edo badekogu indarkeria hor eta prebenidu, e, zaiestu e, behar dugu, baina prebentzioa ez da zaiezkera horretan zentratzen bakarrik egiten dagoena da prebentzioan e, estrategiak eman gure dutxegu umei indarkeria hori agertu aurretik haiek ja garatu, garatu izatea estrategia batzuk eta horren gure eskola probentzio ez dugu lortu baina provintzioko provintziorako bidean e, dago edo dugu. Eta hau da, eskolaetik e, bere ganatu genuen e, kompetentzia horrekorra ezkidetzarako. E, norbera, bizitza osoko helburua da. Norberaren bizitza proiektu aukeratzea, askatasunetik, e, genero baldintzak apartez utzi, Ez da, gaur egun ez da, e, zaila da e, e, ezberdintasunen edo eskubidean e, bermatzen ez e, dira sanean, borrokatzen. Eta, bueno, orduen e, logika horregaz, ba, haiek aukeratzea euren komuna edo nahi daben komuna, ba, gure dugu eskola moduen. Eta, ja, ba, e, tita, tita, zola, zola, eh, bueno, e, nari, eh, Ekarri doaz, e, nik aurrera nondoa zintinen batzuk, baina ez dugu denborarik. ni, ni, nire imeia horra ongoa da, gure bau zuen egaz harreman eta bitini, edo edur egaz harreman eta bitini, arazo barik, bai? E, eh, ero iruditegia, bai, iruditegia esagaltzea. E, eh, e, eh, marrastuta izan datu, nik esan nien, marrastuta izan datu, e, sofalari bat, atzari bat, balu jokalari, eta azken balu jokalari bat, eta eskupeletari bat. Datzaria, zer uste duzu esala? Zena zeupan izena, bizkan izena ez da. Bai eh, zaket, gogo eta egin genuen, zergatik eh, guzti hori, ez? Hau izan eteke bat, solata arrakalarena oso, oso harina. Eh, zain, bueno, gaur eh, zela jarrera golaztuko dugu, eta emakume eh, nizkei neskak izatea dati, hori minutu libre dutziko dutu da, eta onti antiak izatea dati, bost minutu libre. Uaaaaa! Zutan jarri ziren, klaro. Eta hori izatea, bueno, ez que realitatea no gertatzen da. Nah. Eh, Txirrundulo daitza, Movistar Tip talearen emakumeik 1000 euroko solata dute gizonezkoetan gutxi, gutxi, gizonezko gutxi korratzen duten duenaren erena. Eta hori bide asko dugu zorlakoa behaz. Eh, Txartel morea ere aurten pinio dut, eh, jarre behar egin egin batxistak ituztenen ateratzen dut. Ba, futbolean eta esagutzen ditugun txartel horien entariok da. Bai? Eh, Ez behar daren zian bai, bai behar dugu. Eta sentibilizazioa, formakuntza, ikusurretasuna, betarrako moriak egin eta egingo dugu hasi bezala, bai? Egingo dugu eh kuña motelona. Bai? Eh, yo no dut da, me etorriko te etorri, nada. Dale, dut etorri, corre. Me chagos. Ahí está la <laughs> eh, dut, eta beste korrai. Que no me digo. animatzen da, no nos vayago. Alefisti, venga. Bai, ikusi zer ikusi bai, seri ber artetasunarekin lehit. Bai. Bai, bueno, Nico dira ikimi haseria, ezatu, ezatu, Nikoteka, bai. Eta, eh, batek, batek, eh, bietako batek eskerreko besoa altzatuko da. Eta besteak ezkoa da. Bai. Ez eskuma suma ere hizuen. Hala berrialdia bea, eh, eta, eh, yo no tengo Jon lortu ondoren eh, ikastaroak ikasi gendu, hau zela, bai, laguntza eskatzea. Txikitzu, eh? Bai? Ez duta komunitatean, izi gara. Laguntza eskatzea. Kompromisoa, gure ikasgaiarekiko kompromisoa bada. Ez ere. Bai? Eh, errespetua. Errespetua, gure ikasgaiarekiko, gure ikasgaiarekiko. Bai? Aktiboa gizan, ekitaktiboa. Hau beste gizte gumbatik mutakotzen. Ekitaktiboa gizan jendarte ekitatibo baten alde egin barbogu, bai? Eta hori pasatu, eh? No pasatu. Eta nahi dugu, bat behar dugu, potoloa, ez ez ez ez potoloa, ez ere, gire, gire, gire, gire, gire, gire, gire,